Hello everybody, welcome back to the channel. In today's video we're running with snipers, so if you enjoy sniping make sure to drop a like, subscribe and leave your thoughts in the comments. Let me know what you think. Well, this is the best sniping option we have in Warzone Car 98. I'm not very sniper guy, but this gameplay actually is kind of crazy. That's why I'm asking you, keep watching the video to the end because it's gonna get very interesting, most of all the final circle. I even kind of <laughs> raised, but anyway. For the moment, the best weapon you can match with the Car 98 is the FFAR. Here I'm showing you the best way to treat uh, this weapon as an SMG and having the best class setup for close and medium range right now. Just copy the setup, try it and let me know, I'm pretty sure it's kind of cracked. Hope you enjoyed the gameplay guys, if you do don't forget to drop a like, it's very important for me, remember to follow me on Instagram, you can find the link in the description. Sit back, relax, enjoy the video, see you next time. الكاملة حاجة ماري ماذا تكوتين كافيت أفتو Opa, poj, paš. Kush, lak? Mos uzi, mos uzi. Po, lak. Pa. Fa piastra in diritto. А, янг ту, янг ту. А ты ты кула. Девку, девку, девку. Браво, Нюрин. Браво. Кудес, кудес, я вам стан. Në klar, e kërë Kësat që le Uh, kod, kod, kod, na uh Un po majë su, gotë su, do pja qënë E dhe Po si ka mundësimor, Zot Sì, c***o! Soldato nemico in arrivo! Chiede del mia a posto, c'è Ah! Io provo? Va. Arriva un lancio d'equipaggiamento! Parla qui, eh? No, ciao, Tupo esqueleto, tupo, tupo, tupo, tupo, po. është këtu mes. Për metra, është poshtë nuk e dëshpot. Për shtuk. Ha, ja ku është tu. Për balë, për balë, të palati për balë. Pariște de cucu. Du, am du. Nog dynor kan jag inte med det. Pusă-și pe toi. Dă-te moamă Caminheiros Costa Quer piastra? Calma. Верхний. Компьютер. Тук-тук-тук. Hadi birlikte maytas. Ya ya ya. Ieri downata. Revіз, revіз, revіз. Я куль петри, я куль петри. О, Io i quando i quando i quando i Guarda, sulla piastra. Down. Bravo, bravo Messi, bravo. G. Jam G. Tu, tu, i secondot. Briglia dietro. Sulla piastra. Down. Bravo, bravo Messi, bravo. Sembla visi mere, merefi, meeting tu. Lo stai, curvi refi. Yeah. But join. Я кто, кто, кто? Не спа, не. Браво, браво. Yes, svapa. Tu sei brava te, ma fa te, dire. No, no. Tre ekipe, 5 veta që me. Këllat të të barë që të vizona në ty. Oh. Super. ficar cego, fica cego. Que gasma. Moço! Måste jag fotkod? Måste jag fotkod? Måste jag fotkod?